Nella notte dal 4 al 5 di maggio di 1986, 22 azioni sono rivendicate da UFLNC, in Corsica ma anche in Nizza. I primi organizzazioni clandestine strutturate sono nate a principio degli anni 70. Qui i Vanghi Rossi, eh, Paidoni Vanghi Rossi, un nemico un prodotto poco corpo. Qui i Vanghi Rossi, un'azione sarà fatta contro un battello in un porto italiano e qui sa marca potenza di struttura che può toccare al di là della Corsica. L'azione è rivendicata da un fronte paesano corso di liberazione, o FPCL, di settembre 1973. Un'altra struttura è quella di giustizia paolina, GP, che pare di marzo 1974. S'attaccano a una caravella dell'aeroporto di Bastia, ma di no a sottoprefettura di Bastia di 1975, c'è l'affari D'Aleria. Edmond Simeoni, Rocard, il discorso di Soeli. Uvronte paesano e a giustizia paolina sani da Adoniscia. Avete visto il processo d'Aleria tra il 4 e il 5 di maggio di 1986 o FLNC si fa conoscere con la noti turchina, due 22 azioni sono rivendicate. Da qui la rivendicazione nazionalista piglia un'altra dimensione.